しまえ どうかなんてわからない自分の目で見たものだけ信じて振り回される名前を見据えて誰かが作った道に続いたデー